ThinkPairShare ist eine bewährte Methode, um Schülerinnen und Schüler zu aktivieren, ihr kritisches Denken und ihre Zusammenarbeit zu fördern. Die Methode besteht aus drei Schritten. Schritt 1 Think. Schülerinnen und Schüler denken alleine über eine Frage oder ein Problem nach und notieren ihre Gedanken auf einem Blatt Papier oder in ihrem Heft. Schritt 2. Pair. Die Schülerinnen und Schüler teilen ihre Gedanken und Ideen mit einem Partner und diskutieren darüber. Hier können sie ihre Gedanken vertiefen und ergänzen. Schritt 3. Share. Schließlich teilen die Schülerinnen und Schüler ihre Ideen mit einer größeren Gruppe oder der gesamten Klasse. Auf diese Weise werden alle Schülerinnen und Schüler aktiv in den Unterricht einbezogen und können von den Ideen und Perspektiven ihrer Klassenkameraden lernen. Die Ergebnisse werden zusammengetragen, miteinander verglichen und offene Fragen beantwortet. Think Pair Share kann als Methode die gegenseitige Unterstützung und Motivation der Lernenden fördern. Think Pair Share eignet sich besonders dann, wenn die Lernenden schwierige Konzepte verstehen müssen. Durch die Schrittfolge bei Think Pair Share tauschen, prüfen und korrigieren die Lernenden gegebenenfalls ihre Gedanken und Ideen und gelangen so zu einem besseren Verständnis. Wenn verschiedene Perspektiven und Meinungen erforderlich sind, um ein Thema zu verstehen, dann kann Think Pair Share dazu beitragen, dass Schülerinnen und Schüler ihre Ideen und Meinungen teilen und diskutieren, um eine breitere Sicht auf das Thema zu erhalten. Wenn ihr möchtet, dass eure Schülerinnen und Schüler selbstständig denken und Problemlösungsfähigkeiten entwickeln, dann bietet Think Pair Share eine Methode, mit der die Lernenden ihre eigenen Ideen und Lösungen entwickeln, diskutieren und sie anschließend nach Rückkopplung mit ihren Mitschülern präsentieren können. Um ThinkPairShare erfolgreich im Unterricht einzusetzen, solltet ihr folgende Punkte beachten. Stellt sicher, dass die Frage oder das Problem klar und präzise formuliert ist. Im ersten Schritt ist es wichtig, dass es tatsächlich ruhig ist und niemand spricht. Dieser Schritt kann auch außerhalb des Unterrichts zum Beispiel in Form einer vorbereitenden Hausaufgabe durchgeführt werden. Gebt den Schülerinnen und Schülern genügend Zeit, um alleine nachzudenken und ihre Gedanken aufzuschreiben. Achtet darauf, dass die Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen Partnern zusammenarbeiten, um ihre Zusammenarbeit und ihr Verständnis zu fördern. Schafft schließlich eine sichere und respektvolle Lernumgebung, in der alle Schülerinnen und Schüler ihre Gedanken und Ideen teilen können.